nawe tukiridde mu national social security fund eh, lugaba agamba ki atalabanga ku nnaku yonna mm. afuna omusaala mm. alina zikaadi mm. alina biki abaana be basomera gye baagala ye ali anywa n'abakolamu ati yasoma naye sente zaffe sente zaffe ebyokusoma bintu bitukwatako esente bakuŋŋanyaza abanaku kitegeeza buli saidi eh. erina okuwa ginowaebikwatirako nti omuntu azikutte azisobola naye tituzaagala tituziraba ate azis kati agambye agaye nti yesse tayagala ozibawo ekizibu kyalina anti enjogera gyayogeramu efuulinga etya tugenda zibawa teziriiwo hmm. mwetegeketuamba okutoba nya 221 guno gwenyini omwezi lwalina lwa mande yagamba nti fe twetegese okuteeka mu nkola ekyokuba wa ssente mu okutoba tetusobodde naye novemba tujja zibawo okutoba 1 nanya olunaku lweggulo nagamba nti tusubira biliyoni 12 buli mwezi okuva mukimu makampuni gazituwereze wabula bwe twaba zeebazeemu nga twetaaga buli mwezi okuba nga tufulumya tririyoni emu mu bukadde lunaana kuba yagambye nti abali eligible okufuna sente zino eza 20 hmm. bwabala abalamu betaaga biliyoni nga 98 kaka nagamba nti ate waliwo nabaana abatuuka buli mwezi kiriko kisente zaabwe teziriiyo mm, bwetaka sente zange mu banka mm. nezibateresa mm. lwaki zijatere mutandika okumpoleza mumuze bangi nnyo kakati nagamba bwate nabasevinga ne nssf ku populationi ya uganda mbu batono nnyo bwe babanga batono nnyo nga basevinga give them their money anti kati yagamba bwati nti waliwo bano aba 20 abagala kabiri balyeko benazeko ennaku ya covid jabo betaga biliyoni nga 9 nabo mu 8 kanagamba nti waliwo ate bano abatuuse emyaka egikolaki egiritayalinga kati abo nabo mbu buli mwezi ogutuuka baba betaga bilioni nga lwenda mukinaatugendempolatebasevinga ah, eh, anti basevinga nabano basevinga kati however olwokuba nti nssf provident fund ekitegeeza e, e, ensawo eterekebwamu sente ezokozesa ngaowumudde ebyokkola nyati kakati sinawumula eh. naye ndi bubi ogudde mubizibu sijja kubba hmm. ngaate waliwo wentereka akasente kange eh. akasumbi kankamenyi era eh, ekyeyagamba ne presidenti yakyogera naye kati etteeka lino ligenda kuteekebwa mu nkola naye akatundu kano akokuteekayo akokuwa ku bantu 20 si kakutandikirawo lwaki palamenti tetuyamba hmm. ekintu kya nssf ekya monopole hmm. nekivaawo abantu netutereka sente zaffe buli muntu gyayagala mu mabanka gyetwewola hmm. lwaki njagala miliyoni ataano nentandika okulomba nga ngenda newola mu mabanka ngaate waliwo sente zizisalwako singa nzitereka nebanka ngaate nkola eyo wedde ebeera ki hmm. securitymalaabampa sente kubanga basevinga nange hmm. buli mwezi hmm. tekikolakubanga waliwo olwedde provident funds kati ngaabakozi bamakere university balina retirement benefits ezaabwe kati E, monopoly eyo endabikiranga yagenda edirizibwa kubanga insurance companies ezimu ndoza baniiki naye ekola ekintu ekyo era bamakere university balinyo abantu abaali banijo kyandulinga mu palamenti eyaggwa bakiryamu sente mm. balyasentebakivaakogetukoma okweyongera gyetukoma okulonda ababaka abekibogwe bakiryamu sente tebatuvaamu tebabawa hmm. sente tebakivaako eh, kati naye nga sewungu muli kuki asonsi bambi hmm. eh. muli kuki abantu bali bubi bagala kulya ku sente zaabwe covid yabakubanye amaduuka gonna ensi egaggadde hmm. abantu baddukira mu byalo kati abantu abalina okufuna sente zino eza 20 bali emitwalo 9 13 era bagenda kwetaaga biliyoni lwenda mu bbiri byebagenda okufuna kaakati wabula ekisinza okumalamu amaanyi nti abantu abalinayo sente zisoba mu bukadde ataano mu nssf bali ebitundu bali 16 84% eh. mbu tebawezayo yadde obukadde 1 ana akasente katono eh. naye nssf mbu ekigiremesa ebintu ebisinga yagulambu bikalu nnyo ebikalo bitya yagula ttaka yateeka nemu equity markets e rwanda e rwanda yateekayo biliyoni 47 ekenya yateekayo biliyoni eh, yateekayo triliyoni emu lwaki bazitwala ebikatazitetakulo nebaziwa abantu nga bano e- bajamisi e- kigundu e nebajweke lubega bana bono botujuliza nabo tebensigamwa bamwami bitatu lebaziwaaniya batekayo wano mu uganda batekamu biliyoni 117 etanzania batekayo biliyoni 49 kati kyembuza zibasumbuwa okusipendinga bagala zisipendinga ziggwewo lwaki bazitwala wantu watakola magoba e, andi kakati ekiri eki amagoba bagakola kati batuwa ku magoba anti juzira batuwadde naye lwakuba nti era nago gagendamu kuterekwa ate bagatereka gibaki bagatuwa nga batumulisakoinfact kyogedde kituufu singa batuwa ku magoba kale batuwa ku magoba kale eh. kubanga bampereza mesaje tikamagu eh, eh. tukoze eki tukuwadde amagoba tukuwadde bampe ku magoba nange jizi bampaddeyo ate batukola limitisi buli mwezi tubawa sente amagoba ge banteereddekwbagatuwera mu message batuwa ku sente enkalu mwami byalugaba mwe muli bulungi tuli bubi abantu sente bagala nkalu balyeko kuzaabwagala nkalu abantu bagala sente enkalu hmm. twagala sms ate namwebaka ba palamenti tubalabula hmm. ekintu tukitandika mwe nemukiryamu sente hmm. fe netusigala mu bbanga namwe tujja kubasalira amagezi wagala okutumira ku basajja nga nga bwewakwata mu kafyu mm. yafumbewuwo kati mm. <laughs> ngaoli musirikale eh, eh, nga gwewakwatira mu eh, kafyuyafumba ewuwokati mm. ah, wakivugo kizawuwo ali atya afande saamu bananywa lwagala okuddamu okutegereza bannaffe aba nssnational social security fund tife twagala tubalekere principle mm. sente zemutujjako mm. muzisigaze mm. then sente zemutuwanga interest mm. eh? mutusindikire ku akauntimutusindikire ku akaunti zaffe eh, nzeezange olwaleero eh, akaunti njimutusindikire ku sebo mm. chairman wa eh, board omwami patrick kaberenge kaberenge chairman mm. Mm. tusaba mm. principle tugibalekere ne amagoba mubere nga mugatuwa bannaffe abatula kuno ku boodi hmm. aba workers union hmm. aba ministry ya genda finance hmm. bou bebamu kuba representative abakolaki babawa buwinguzi babawa byojamimiro nemuva ku bantu kubanga ffe abatereka sente tuli bubi nga bazitereeyepeter kimbowayaliko kakati mwami peter kimbowa hmm. kale wabanga ye mwami peter kimbowaate munasimbula nnyo purinsipo tugibalekedde hmm, mutuwe ku interest batwasibayani 12.1t 12.5 tubegayiridde hmm. kubakati ebintu byemwogera bitususo tufuulinga mwogera kino ate nemukubasama muddamu kino hmm. sente tugenda zibawa nti ate muli batono kakati atasavingiddeeyo hmm. infact nssf kyeyandibadde ekola eh. numbe one okusikiriza bannauganda bonna okusavingiramu nssf hmm. bandibadde abalinayo sente babawaako eh, kuba kati olaba ensi newulya nti kamagu bamuwadde miliyoni bibiri olagati eh, naffe tuyingire mwene sesefu waliwomukyala mukwano gwa yanga ronald ndi wano kati ndi mulwadde nina miliyoni zange binamwene sesefu nomba eh, wange eh, hmm. waliwo nomulala yaŋama nti oli yaŋa nti oyo omukyalo omulaba ali mu miliyoni kumpi nga bibiri abantu banamala kufa hmm. wabulaba owo olaba bakolamu enesesebu bonna bamasamasa batbavuga hmm. buvuzi bali kuzaalawo ensi babajjanjabira bweru gye balwalira abaana babwe bagenda dda basomera mu bazungu hmm. tebalina ennaku yona wabula ffe ate abapaka fwe kubanga bo bakozi baffe eh, wabula ffe bapakasaako etuli bubi then ekyo kyekiki kiki ekyo ababaka ba palament eri palament yavaantimanyi nti ababaka ba palament basevingirayo anti bebalina okulwanirira abantu sibebakabana ababaka bateeka sente we batalaba kiri ekisanja ekyaggwa twawulira nti abaaliyo basika bebasika ne babirya nebalimu tulwanirira hmm. kati mwe abaliyo tubeere sewundu hmm. mwamiisi bambi hmm. bagundi bakawalya eh? mwamiseggona muyambe abantu bsines balemeredde mm. naye olimu omukwatira nomuga nti nayo miliyoni 15 mm. mubiru plis eh. tukuwaddeko miliyoni 5 yezza engulu eh. ah, ekintu kyolese ekya interest eh. point kubanga oyoyo ali apercentage batubuuza akawunti zaffe mm. interest bagitusindikire principal bagisigaze ka interest bekajjanga mukatusindikire emu esinga zero abayizi bagiyigirako tubatumiddeko nnyo nga nga wosula eh. wali wasirifu nnyo hmm. naye juzi eh, wamerusewo esinzizo kasimukyebaka embutu zisula zivuga era wagamba bloka eh. <laughs> <laughs> <laughs> byakunonyeze awantu nga siwaliwo nnyo kintu kyonna kyefananyiza nayeekaalo naye mwabadde muliawo engeri wabadde wasirifu eh. nga waliwo abatandisa okujja abakyala n'abaami abasendasenda eh. mwagenza okulaba nga bataddewo ekiwempe eh. kati waliwo okusaba okutazikiza n'amabatiagamba buloka nti engeri gyendi muno mukawempe ate enzigota nyingi nonyezaayo ploti oba kugayaza lodi eyo ngaekiwenda mm. oba Eh. oba ebusukuma oba sayidiza omukalajjo benakasajja ebbalibbali eh. eh, eyo njagala kuwumula njagala kwoyo ebireekaana engeri genyingidde emyaka ataano njagala kawungezi kange nkakozese bulungi naye wabadde oli awo oh! hmm. ate ekyasinza okumalamu amaanyi hmm. eyaguziza abo baliraanwa abo hmm. yeyakuguza Mm. waliwo n'abalala mm. nga wali olowooza nti gyoli teriyo nyo bantu basiraamu mm. wabadde olyawo ku satade lwotakola mm. kubanga oluusi ovayo kumanca nnyo ogenda okulya nga owulira ayaziina mm. eh, nogata nga ate nemugezako okunoonya mm. nti masigidi eriruddewa kati nogezako okuvugavuga mpola nogiraba wagenzao nga bagitaddeko emizirayo gino egyamukalakasa nga kumpi buli saidi waliwo ogutuddeyo honinya eh, <laughs> naye bannange eh. ah. obadde okyavumirira sinzizo lyakulinanye eh. wagenze okulaba nga ate edduuka eriryo positi eh. batandise waliwo lole ya biya epakinsnsfforum eh, Hmm, ekibiina ah. ekigatta abaterekayo baizewe naffe twekolera eddoboozi eh, twekolera eddoboozi kaizivuge eh, zivuge ekirungi eh, amawulire tulina kubanga abantu betusindikayo abasinga obungi batuukayo nga babawo ebyoja mimiro nga basirika hmm. bo nga bekusa ngaabantu abasevinga nga badda kuba waliwo omuntu ngaayina asevinga hmm. naye ngaajja kutuuka okufa nga tavuze ku mmotoka ngaalina ama so nga ate basomuwa akasente ke neyegulira akawundo navuga ku moroka ate nekimuyamba n'okuwa okuwangala mm. leba mujjamu nesente eh, kubagati nga nssf esobola okukola projection eh. ku sente zonooba wakaterekayo eh. kitegeeza esobola nokukola projection ku interest yo ekivunulwa nti basobola okugamba nti okusinzira ku projection yo then interest yo tumufudde kolato genda mu toyota fune morokagenda muspiritlwaki munsalako mm. sente nga sirina wensula mpangisa so nga ate nsevinga mm. mwetemuyinza kukwatibwa kusa nemuganda naye tunoonye abantu bano kale tukole survey yaffe mm. bwabanga omusajja ono yakasevinga naffe emyaka 1gm mm. naye talina nawasula apangisa mm. etegeea tusobola omuyamba nafuna enyumba nebeera nga sente bazibusalako nga ziva eno mukaziye ku bwofiisi muleme okubeera omubeezi nssf should improve lives kubanga by the time webatandika okuwa omuntu sente ku myaka 5anze sirina kyembegu yako myaka 55 ngaatandise okunafuwa enaku obuyumba bunafuwa bukyali ngaebiulwadde bisanga ebizibu bingi diabet singasonga singa omuntu wemumuwa ku sente mm. kimwongera n'obulamu emwongera okumununa mu mm. sente mwe mm. mwagala tujja mubujja sente nga mwemulya bulungi nga ffe bemuzijja mutweryankuta kubanga kubanga mwe bwemubanga yesi mutuwa amagoba thankyou yes mututerekera mwebale eh, yes sente muzikozesa nezikola amagoba mwebale however feabamu tukoyeno tuterekere tetuli bawumba tutu mm, however this day today living naye mugitunulemu eh. Eh. oba seekye teeka likyusibwe mu kifo kyokuba wa 10 rather 15 gyemufuna okuva mu kampuni n'omukozi mutwale 7.5 tugizanyise walalaobafe eh, tuyejetekere mumabanka gyetwewolagyetwewolanaye eh, ndi ŋenze mu equit ŋenze eh. mu dfcu stan chadobamuuap ŋenze mu sanlam ŋenze mu ayo ŋenzewa nandibadde nga sivuga moroka nkadde nga sobola ogenda mwenesesevu hmm. ne bakolagana n'amakampuni agatunda amamotoka ebibanda hmm. ti omumwe moroka tujja kumusalako enokati bothe bowa ajuinga nti feno provident fund tuterekera balitayarizi waliwo ekitakyuka hmm. waliwo ekitakyukamubyamendinge okujagavumenti etekewo e- e- e- another fund nga gyetutereka sente zonugowingi infact abantu bandibadde beyongera n'okweyongera abasavinga mm. mm. niye mwongera kubagobanowandi abasavinga batono eh, kyokola nga tono kubanga obujulizi abantu bebalina ku nssf obubi eh. businga obulungi okitegeera kati kyemuyina okukola inorder to change the image mm. yes corporate image mugikozeeko munda mulabika bulungi ekizimbe mulinabirangibyetutugase ebyo ebyokulabika obulungi tunalya kizimbe kizimbe bakirya nti ebyo birungi for business kubanga ti eh. bebatandisa okukolagana n'ensi nga Tanzania, Kenya, Rwanda. Baino kubanga nao balina. Tokari jema savinga sendi bola vika mazifuna. Boba gugula kukaka wala. Hmm. Ha? Anti mune nao baino kuteka senta wa sabu. Yote wa sabu achawa taza magoba. Hmm. Amagoba gbafuna. Bagatue. Hmm. Anti ba ba bagatua nefa. Tuwagala gari yako. Tuwagala mpeke. Tuwagala kulia kusendeza siku tuweleza message kumasimu. Hmm. Zesawa yunangina kubarumba. Hmm. Njaka na sendeza. Hmm. bonga balya bulungi bonga bali bulungi banyirira mm. felwaki bajjako senetnaye kiruma okuba nti no omuntu aterekamu nss bebakuyitako mu moroka eziriko namba pulete eza bulu mm. tebagala nakutubuuza bajula nakututomera ngaate fe tubayimirizaawo mm. kati kyebalina okukola bnssf balina okuba kompetitive batya eh, nti batandike okuteekawo ebintu ebigenda okuddusa olaba makere univesity eh. yo yavuddemu yagiyo abakozi bayo kumpi musanvu yabajemu yabajemu nedda kakati eteeka boodi yegamba nti ebyo byonna byemwogera naffe byetwogera naffe tuterekayo wabula epalamenti erina okwamendinga eteeka ate ababaka batukayo babawoba biki hmm. ne babyerabira ebintu olanya naye gwe mwawawana amaanyi ah, yekyusa bwekyo neyantwala okuwagira olanya naye yanzita hmm. kadaga yali mukyala mukambwe ngaebintu hmm. bikutukirawo Hmm. Hmm. Hmm. tugende banaffe abaki tubatumiddeko nnyo nga private dokita mm. private dokita wawaka mm. yandimalawo famire yonna mm. kuva ku mama paka ku baana mm. anatera ojjukuba ekigwo mm. eh, mwamwesiga eh, kati mubwesigwa omwo bwazanyisa eh, mama agendayo kumpi, kumpi namweyambulira n'okumwetotolera buli ekimuluma mm. mm. n'okusinga engeri gyeyambulira n'okwetotolera omwami we mm. eh? then ate bwamala ate nasindikayo n'abaana abalabika nti kuyitibwa kuzibukubanga famiry dokita mm. avudde eno mabega nga abaana bali myaka 87 abajjanjaba mm. mm. kati abaana bayingidde emyaka ddalabali mu univesity kati omusawo gwemukwalanga famiry dokita anyiga amapeesa ku maama ate nanyiga n'abaana amapeesa bijja kujja oluvanyuma tujja bisangayo ziri mubitabo eh, ziri mubitabo tujja kolaki eh, eh, twagala okutumira ku bakyala hmm. nga ogondera nnyo musumbawo hmm. wabula omwami wo akuwanda lulusu hmm. ewaka omwami alingaewasa owalushababu nsokewa nsokeeri ah, ah, omukulu bam eyakazibwako erya saabavulu nga yayaniriza dokita besige edda era nakisinga engatto ze nga yakaveruzira bwe eh. eh, yali ayingira fdc omukulu bala musaabavvulu Ah, ayanukudde eh, ayanukudde owekitiibwa godfrey kiwanda suubiodfrekiwanda suubi yabadde agamba ku bino ebigenda maaso ebyogerwa nti mu 26 mm. abagamba nti pulezidenti abalage omusikaawe mu kibiina kya nrm nga kyeyamani w'ekibiina kya nrm era anaakwata bendera ya 226 kakati godfrey kiwanda suubi bwe yagambye nti wabulayo emyaka ena tabamirukawo enialemu atuleko ensonga egonjoolwe kakati balamu amugambye seetaaga kusaba lukusa lwonna okukyogera mu lwatu ng'ensi eraba seetaaga gamba pulezident museveni seetaaga gambamu 2mumukaaga oba atandika kati awagira jeno muhozi kaine ruga okukwatira enialemu bendera abeerenga pulezidenti wa uganda balamu bwagambye bigambo byabaja kwere televizion oyaja kwere ah. netoko eryo nali asokodde mwini ali emuli muffe waliwo mwana mita meja sentongo egayaza ali ku mukutu mm. nekekabe onunuulira ensi gyekulaza noddamu nonyenya mutwe olaba nabantu bera ku nsegere wekunya ebibava ebalyake n'abanafuusi kiwunira mbuyibiriko enkwezire ingini ya mayanja kagwanga hmm. tumugendeko ne ingini hmm. ya doni seruwaji kisumu kizuridwa nti ababi ala ingini de minister owe mkono mkulu hmm. jacob obosi obosi nebefula abama sanyalaze nebagenda nala yore la mnju yenga ate kulikola bili kubo befula abama zi nebababa china ebyonaobivuddeko eh. mengo eh, tugiyozeyoze mengo essubi ate si lyerisigadde mm. ensonga zonna zonna zawedde katikiro yazimaze ku muzibu azalampanga mm. oende mm. ng'omuganda bwagamba nti omukazi omuyima waba akutulidde ku kisaabo tebiggwa ebya segirinya muhammadi doboozi lyekyebando na bino byalimu ebyokubeera nti musibe ne mune alanisewanyana waliwo ate emisango emipya mwenda gye baggudde ku segeri ya muhammadi eh. eh. hmm. nga jiva kusonga ya kubera mpi ya kwa sababu yu mutimbagano misere vya kampaini eh. ya naji agenda jiwo za eh. mm. ntugambia nola benjiogo ngeoze banda bubutono ne mfuka ba mibili kujiri kwa bo ngejabazi itadiguri bebe nobye tuba iiriza betu habifungu za dagara mdabo eva kubirisa oro habitundu jenzarwa ya karo muntu ajayo mbeli maneja zemukutani endongo senna mbaba bubululu kubanze bwenali njiga endongo eyajinsomesa yakimpabuwa teyantuma yadda akantu ndabataliyo bwebabimmanja nange saayiga yatunga yalinga enyumira bunyumizi bweyasuka kuwomera bulira kamaguna mpita wano okujja mundanga akasanke kakulema ekaba eh, kati akasanke kakulema ebyoya balatajowekalikirira yate mulete nenana byakuna sibyagwera ndi bulikola babina gabitira okubaza okukola kuta wanyensi abalala basoma emirimu naye ngaokufuna wogu bikuna byabantu owange tokuzanyisa kulina ate si buli akola akasanyula kale no mwegendereze ebintu mwakasange nabuwema obamanyiraba ebyoya nga tojawekaninkirira nti ate mulebe nengaalo kakakasange yasembayo dije enamere eh. alikumukutu eh. mwagala nnyo eh. nemukwanda waffe kanso george musisi mm. waliwo omwe bamwita shantaka wakulubiri ring road yakededa ne omulangira ndawula richardagasembayoa abakyala abalenga akaboozi wano ebwayise mu lufula zooni bebakazako eri akaboozi kubbi neeko oba akaboozi kubbi abasamba ogwensimbi abasamba ogwensimbi nga ah. tebalina tebeetaaga kapito banaabo abafumba bali mufumbo nakateeka eh. babacyomedde omanyi bali awo mbendo bendo mukimumbasa wano bagambye nti mwe mwambala bubi nemusikiriza ate abaami baffe abaze <laughs> abaliwo mu mirembe ebituufu hmm. n'olwekyo tusaba poliisi ebayoole owange kayongo nkajja mwowino basaba akyaliyo nefulakayongo nkajja abakola mu wino bagambye abaluddemu ennyo bagenda kumuwa omudaali bamukolera embaga bamugee nti kayongowali muzira nnyowali muzira nnyo kayongookusinziira ekintu kino eh. omukyala susan kushaba eyawamba obnabakiryamu abamu abali mu kanso mbu yaliyaliwa entalimu eh. yaliwakubeerako obukulembeze bwa myezi mukaaga kyokka kakati yewaŋŋamizzaako kayongo nkajja wakola susan kushaba mbu akatale kamulemye munanga akasange kakulema mm, okumanya twagala okutumira ku basajja nga puresa ya data kati yenetera okukukutula mm. eh, kubanga ekisooka eh. abaana basomera ku zoom mm. kyokka n'eminago eminyago mm. nagyo gikuli mubi everytime samu data kati eminyago eminyago gikusaba data <laughs> ali atayinginia ivan balamaga eh. ndabira nyo ase kiwanuka bakusaba data ate n'awaka abaana bali ku zoom kati onotera okugwa eri puresa afuuse data eh. era kati awako otuusa okuteekawo ddala gundi enene ya wifi mm. kubanga data afuuse data era nayenaye ejja kumunywa mm. ate waliwo ekitaera e, nakyo kimu eh, nakyo kijja kumunywa ah, mm. ate christmas eri mukubo ejja so kati buli kyopulaninga kyonna fubolabe nti no ennaku enkulu zibeeramu muleme kusumbuwa baŋganda zammwe eh. nga mubasaba simanyi ebyokulya bya christmas simanyi bikibiki yeyanga obudde bujjalole baleme kumenya bantu bo okuba yayonoonye nnyo amakubo please hmm. kcca kindly do something for us immediatelyamakubo hmm, gafudde nnyo hmm. kcca gyebadabiriza ebiraka gyebidda naye nga olinaga nti omwezi mulaba twakozesa biliyoni 3 ate enkuba neddamu netonya ate nebiddamu hmm. ate olina jja ttaka muwala naliwa kubaliko okkuba ate neriddamu nenkeera nadda eh, oddako nadda sente endala eh. kubakati olabaga amakubo singa bazimba amayinja ku mabbali g'ebisenge eh. nokola bwemukola oluguudo hmm. kati obuguudo bwonna obuvaako olaba ekyonoonyawo makerere yeraawomakerere wona wafuddewakola ebidiba hmm. era enkuba bwetonya wali tewayitika ah, yayitika era nekyo polisi yabadde ebulira abantu mm. nti kulokotawa mm. shoprit mm. makerere yero temuyitawo mu nkuba eyatonye gyolwegulogulo kati abantu bayitewa munasimbula mukambala sawa kumi natuuka eka sawa bbiri nze nagenze okukima mukyala wange jjo sawa kumi ekitundu okatwatuuse bbiri ah, naye nga muwulira mutya emitwe tewali kyonoonye bufumbo bw'abantu hmm. nga kesisi ekulaga jalira kibuga hmm. abantu batukeeka nga bakooya amakade gafa hmm. eh, tebalidde amaka gabaobwedda buli luguudo lwonna lukubyekolusi bwoba oyagala okuva mu kampala ebinya biringa ebinya yakuteyo waggulu wa city square waggulu wa cp owatakwata buli wantu onanga olengera wakuakwatanepolisi nebulu ekyokkola eh. kati obeda nalabya bampisizaako omusirikale nga ali ku pikipiki zaabwe ng'akutte ennyondo eno gye bakozesa okugjako namba pulete ng'atambula nayo mm, eh, ng'agenda kugjako abali akataka anti bamanyi abamu abali akataka enguudo nfunda mm. emmotoka zeyongera bungi ah, bannange oba batekewo omusnotuuka eyo wansi hmm. nga enkuba ojja olwatonye amaduuka g'abantu gonna hmm. negajula amazzi negayingira amazzi kyokka nga kcc e, abo abantu benyirinyiri bejjamu emiki emisolo niye tesobola kutola buvunanyizibwa kubakolera kaluvat kinene hmm. n'okubakolera emiki emyala emyala eminene etekemu ebigoma wabula bakola bugomagoma bulinga obuweta mumaka g'abantu kati omanyi kati enkuba netonya e, nga te oluguudo lupya problemu kcc ejesanze nti ekibuga kyonna erina kikwata omulundi ogwo ababeera ah, ah, ekyokulabirako hmm. bageeka tusimbudde hmm. oluguudo gundi tuluzibye hmm. tugenda kukola myala eh. twagala omwala ate nga bajja bakola ate mubwangu mujja muziika musima ne bateekamu ne muyiwa musima naye nosanga oluguudo nga balulagaja ne basala ebinnya eh? Eh, ne babirekawo emyezi esatu nga bamala obikomola nemashini zaabwe ngaabantu bibakuba bukubi nga bijja byereere simbula fast class katwesogo omugundu nekyusi mm. tusaasire banaffe abali egundi mm. eh, ebududa mm. ettaka jjo lyayigulu kuse nelikkirira kilomita satu wangi eh. ebududamanye ettaka leyo ligondakilomita satu niyo kilomita satu zivayo oba otandikidde kusasikwa yange odda bwayisedawokilomita eh, satu naliva wagulu likkirira oba mairo nene ku kilomita kati mairo satu mubamu kilomitas nga nga maybe nga nnya kitundu oba ttaano kati kweziba kilomita satu kwekuva katugambe kino okuva mu kampala paka kunya kunya yowa mm. ati gwebala mairo nnya kuba buli muntu alinaanti buli muntu anti mairo nya okuva mu kampala oba mairo nya okuva woli ebyo ebyemairo bikola nnyo okugayaza lodi buli muntu asula kugayaza kikumusanvu <laughs> mukutaano mukumwenda eh, eh. buli muntu ye nasula kugayaza nabakunokugnikumbuzi twenge kololo gye tubeera ebyo tebiriiyo tubatumiddeko ng'olina bankaloni gyogoba hmm. wetaaga akasente mubwangu wabula hmm. onoonyeza bagalante babuze kuli gwokubira essimu yebuzabuza bwebuzabuza hmm. babatya oyo toyinza mweyimirira kwewola wantu ajja kubula tasasula ajja kukubya omuzinga olwajo babatya ah, kati galanta kyekizibu kyo akyakubuze abateekateeka okukola emyetoloolo mu kibuga hmm. mulabe nti olina sente ani abalina okwanjula hmm. abalina okuhingira hmm. abalina okukyala abalina embaga mwena tubagaliza birungi byereere eh, eh, eh. mikwano gyaffe abasoga abalina embaga abanasiero si mbagaliza embaga naye gyatubagamba abantu abateekateeka emikolo gyokwanjulwa oba egyembaga tubaga nti nga tonaba kuleeta kirowoozo eno mu bantu gwe kenyini gwe n'omwami wo Mm. musoke mwekolemu omulimu mm. then mwemwembi bamale okwekolamu omulimu mm. then famire zamwe zombi ey'omuwala neyomulezi nabo bekolemu ki omulimu then mujje mubantu eh. muleme kujjeno mubantu bapeeka sente nga muli ku ziro kijja kuswaza obufumbo bwammwe ate n'ekirala abazadde omwana bwakola kaadi ngegamba nti no ab'enju y'omwami n'omukyala gundi hmm. eh, eh, abegindi hmm. ab'ebuwambo hmm. nesanyu lingi bayita mwami gundi ne gundi okubegattako ku mbaga y'abaana baabwe eh? kitegeeza nti abazadde muli responsible eh, nti enaku zina abaana abamu batandise okuba nga abazadde tebabateeka ku mukaadi eh? babitandise olwokuba balaga tebabafu ah, ah, taata talina kyaleese maama talina kyaleesemukwanojamubibazaddebo anti kiri ekyedda kya kaadi yabanga bwetyo the family of mr m aligawesa muwonge of kiteezi neddaneyambaga invite nedda the family of eri mutabani wolodi gyagenda okuwasa Hmm. ovinginia fred mayanja akagwaanti eh, kati tasobola kuwasao kubanga olwedde bangeyetwagala eh, eh. inbridingtwagala inbridin kakati eh, baaniriza bakuyita okuba mugenyi wabwe ku mbaga z'abaana baabwe gundi ne gundi nti baligattibwa mu kanisa yegindinebasembeza eh. abagenyi baabwe damweri mm, nga tosobole rsvp repondesive play eh. tegede kakati ennaku zino olwokuba nti abaana be bastruggolinga Eh, eh, abamu abaana batuuka nokumikolo nanekirala ah. ekimenya hmm. ekyamwe kinemya otegeera eh. ekirala ekimenya beba yesaidi y'omuwala obutaba wadde n'olwataano hmm. famiry ezimu zirimba olwo hmm. enaku ezo munywanyi wange yalina omukolo gwokwanjulwa nine mugaa ti ngaokoze nnyo nayeri ew'omuwala nzengeno twalayo tenti ntwaleyo tentebe ntwaleyo obutebe e-, pssystemu mm. njagenda okubawasereza emmere mm. kakati mwabazaala omuwala mwemugasaki mm. nekambwenyo mubintu ebimu nefamiry ezimu nga wasuse nakuddaabiriza ennyumba mwemuleetera bawala bammwe okutuuka mu basajja ne babakuba emigonga balina low rating kubanga bawala baavu nnyo bali bubi kubakati olaba waliwo omukwano gwange yalina ennyumba yonna ogiserukulula ngaserukulula ki lwaki yagenda mu famire omuli abantu abaliko obulungi nagendamu abaabaokutuuka okuserukulira ennyumba omuwala omusanze mulifuti osooka mukolako judeligence aba isoso bolobaya yalinga hey, eh, kuyamba noonyanze kama gukolere kiso mm. mufefeta olete bwino nze ne nze hmm. nze kamakunze hmm. ntandika okulabira ne saidi yeri ntekeyo e, e, tenti hmm. ntekeyo kabuyonjo waliwo byolina okukwatako byolaba naye waliwo ebisukka omulenzi anoonya sente ezokuleeta ebintu ate nejalaga noyo enyininyini ate naye anoonyezayo ebintu biringa bya puresa ebimu eh? bisukka waliwo gwemanyi omutwalo taata yali yazimba enju nekoma ku holoplate naga nti omutwalo kumaliriza nju nayetaka kuyola buyozi kigwo hmm. yetaka ebimu bisuka mudingit hmm. eh, please hmm. ebimu bikola ki ebimu bisuka abanaemafuga eh, notusa omuwala naloka agenda ewomulenzi nga tamulaba ngaalikulo ret retingize nga ziri wansi nyo kubanga kakati famiry teyimiridde mu kifo eh, kyayo eh, hmm. wange minisita judith nabakoba atandise okuluma nabakoba omanyi minisita ya landis hmm. yegenda okuba ku ntiko ekisanje kino kyonna olwamagazamba agali mu byettaka hmm. agali mu byettaka kati wetwogerera yasuspendinze uganda land commission yo yonna olukiiko olufuzi eyamukyala nyakaisiki betrici bonna babagambye baddeeka omanyi problemu eri mu ofiisi eyo hmm. piala yabwe ziro e, public relation eziro toyinza hmm. kubeera mu kitongole ekibedde bwekityo ekinene bwekityo ekisava nga muli omaize njoka bali omuli sente pia ne omuli sente pia ne nga omuli dola yulo nga muli omu muli omu muli omu eka hmm. ne enge eno eno e- e- ene weru publicity ya mwe eri vele lo lo baba kuba maulile hmm. baba kuba evere we bulidaki kari olavula bibi kolo bero bio kabe kari omanyi the history of that commission eh. ezeeberamu abantu nga baconservativu hmm. ojjukira mwalimu omugenzi josh mayanja nkanji eh, oh. josh mayanja nkanji yaliko minister of financeminister oh, wa justice and constitution affairs yaliko tukoma buganda nga bomanyi abo aba british tatebwavaamu pureezidenti museveni amusikiza abaguma ebisoke eh. eh, owenviiri enyingi omunyoro eh. omugurusi munaye mm. mugumu busente abo bonna bansajja baconservative kati ate bitrice byenkya nyakaisiki piara kyekitusobola okubagu kubanze buli wendaba anything mm. concerning uh, what uh, uh, public relations eyekitongole ndaba bulabi mangazamba kakati nalabye jjo musimanyi waliwo driver waabwe yakoze eki hmm, eyabuze netooke waliwo omukungu mu uganda land commission hmm. yamutumya agenda mukimiro ekyo mumiro kye kya miliyoni kikumu abiri kakati driver bwe yagenza ekikima nabula nakyo eh, mubulijjo amutuma ebyojja mumiro naleeta ye namuwako emitwalo ebiri abantu omukopi mwebaletedde kizibunange kanenazeko enaku hmm. yabuze nazo driver eh. driver bamwitaani bwomalanga okubba banno eh, eh. mbu naawe ngaobbwa yamutumya ekyojamiro kya milioni 12 hmm. ono olwazijo driver olwazijo bwatimulani commission hmm. yayisembuyisi yayisembuyisi naga nti awanyewawo naye nkoyo okolera obwerere ate toyinza kuba mukitongole nga buli dakiika bakiwandikako bikolobero mm. bikolobero mm. bubbi bikikusika mugwa kyomanyi nyakaisiki yali yateekawo okubuuliriza ku banne nga tebamanyi kakati banne ne batandika okumulwana manyi birimu gano agataka gennaggulu kadiatabwe yatandika okusika omuguwa ne betcam nga betcam yakulyakati ate betcam yagenze eno muki ye igigibulire nti yamuguddeko dolutalo ah, era bamubuuziza nti nno kituufu otandise okubuliriza nti yentandise betekamyakati igigi nga abuliriza kunyaka isikemulandikomisioni eh, eh. kubanga basika nyo omuguwa nyo tomanyi ntino betekama bwe yasaba supplementalawo ekikyonkyo sente ne dodo enyakaisi eh, kinagamba fesitule zimanyi ebali abeeri bali bagenda okbekibaale eh. okuva mulandi fandi eh. nazizizika mm. kati ate nga nyakaisi kyeseda mubabaka ba palamenti abamu ne bamusima golingira ekiwandiiko munda naye mbakubanga nyakaisiki nga nze gwe bawa ofiisi eyo mm. nandibadde nga kumpi muwiiki mbeera ku lediyo satu hmm. nga nyinyonyola nyinyonyolaesente eh. olina nyinyonyola hmm. tibanange kino kino kino kino hmm. nandibadde emprofiringa mu mawulire mwonna eh, eh, bampa fulu pegi ne bampa empapula nga nya omuvisioni mu monita muobusava ne bawandiika nga mwenzamu ebibuzo netekawo desika eddamu ebibuzo byabantu mukuba amasimu nembaka ebintu byentekateka seratoni serena wa nempita abantu ba bulijjo nempita bainvesta naye bali omu muofisi betaga kukunonya ate banonya ate kati babagobe banonyezaki hmm. ah. eh. nabakoba wange kasanabakoba waali hmm. omanye banga nembaze ne judith nabakoba wangi kuvira eh, ddala eri mupolisi ate mukyala mwangu ate mukakamu ate mutegeezi hmm. eh, tunakolagana nyebane nabakoba bambi nabakoba yewange wama nabakoba nonyako mbuzeeko yewange zimukwaa simunako mutawana mwagala mm. ngaomuntu mm. mukyala mukakamu nebamukubira esimu akwata mm. talinga baminisitaagumu eh, ah, ebiri esatu ena eh? naye kenyini juzi wali muofiisi ye kagukusune nawe oguwuliremu okukyamu kama amagezi we tugende wa kim jum nga tugenda wa kim jum un mm. omusajja ono yagambye abazungu nagaba abaddugavu muzizuukukaani kim jong un mm. president wa democratic e- republic of korea ekirenze kya north korea kya north korea kyagambye abaddugavu mulizuukukaye kiri myaka emeka mwasatu mwasatu kiba kikole fujjo kubanga emyaka asatu liringa hmm. ddala lya kano mumagye hmm. liba lya fujjo nnyo eh. onzijizikiza nnyo kano kasiri eggwanga ah, twalinanga kano kasiri eggwanga hmm. kano dekitakiza besije kano nalweiso eh, kano cakabale kano mande kano muzola kano eh. bani bonna bali bakano pimaweyastabon ddala lya kano kano kano kano naye mulimu nabali baloya nga baloya nga weberera kano libeera lyamasape eh, eh, eh. hmm. kabibali kati erituukikako erya kano hmm. actually kati afande nakalema kwali ddaalya hmm. kano bakubeera mumagye nandibadde bafiiridi maasho njagala eddaala okumpomera brigedi ya jeno ya jeno manyi gundi manyi ali kim jong ali masatu musanvu nga kito bamuzala ekinana mwena nga ndi mu pitu kim jum mm. e, eh, mukyala we ye ri solju abaana alina kim jue eh, ate banne mulimu kim yong jong ne kim jong nam ne kim jong chul ne kim sol jisong ate bajajabe kuliko kim tosang kim jong suk ko jong tek li mengin <laughs> ngozivuga obaoli ondabigira nga alimba byosoma bitufu ddala olinga alimba kikumkyoina sente zampaebebo eh? wemanyi brigade ya jeno manyi brigade ya jeno damulira eh, eh, owa crime intelligence hmm. sebe tukubuzizako nnyo brigade ya jenoakati kikim agambye nti bananga amerika n'abazungu nga mudobyezanya afrika omanyi kagame juzi yagamba nti mutuwa sente kubukwakulizo bwammwe fuga netuba nga fesi tulina nase ku eh. sente zemutuwozebalebagamba eh? abazungu nobafuko batubeyo nga tukitegeera eh, nebatuba buli kintu kyona ekyobatuba mubutategeera nebatuba nemukutegeera kyokka ate bajja kuno mubasubula egolodi abanebababba hmm. ate nga polisi ebakwate baabazungu hmm. hmm. obugagga bwonna baliko bwonna babubeeno mu afirika era waliwo neyagambye nti france eyina gold reserves naye teyina gold mine ah. nosanga mali ngayo eh. teyina gold reserves eh, nayeeyina gold mine yena bamusibe bamazeo katonda yagaye nti ah, abamerika hmm. kati kalutunse waabo kalutunsi gwebakozesewaabo hmm. bamujja kuno hmm. ebyabwe byona tebagala bitema ah, ah. kati kalitunsi bamujja kunamafuta genyekalitunsi kumafuta bagaja mu middleast bewaabwe tebasimatebasima kyokka abazungu bajja kuno badondole kuno golodi abavuka bakuno nebabaguza golodi ewebikipuli ngaate polisi ebakwata nga abazungu batubabadda nebatolakoe bagamba abafrica nti polygamy is a sin but gay is a right hmm. eh? baga nti africans should practice eh, their own faith ye bwagamba their own culture muve ku globalization teyigwe yali egagawaza kim jongo mm. biyirivu nnyo era ndulundu mm. owange poliisi e masaka eteredwa ku nninga ennyonnyole lwaki abantu baalumbye revolant fathe mugisha eyawandanga ennyennyo ennyo omuliro mu biseera bya kampeyini ow'e masaka kati eri ng'afuuse nga muzira bamulumbyeyamulumbye muyindi owange ebyawaba bivuddeko neguno gujwa abakungu emengo bakyewuunya balodi kansalaza bakika ku lukiiko lwa lodi meeya olw'okukwata ekkubo ne bagenda bakiika emmengo nga baba basabadde emyezi ebiri bagende bakiika emmengo ne beetegeka kyokka abantu makumi ana ne bagenda nakakadde kamu nemitwalo kinana nenange newunyiza <laughs> lwaffe abantu amakumi ana nebugenda nemiliyoni atenga bazisondedde mu bbanga lya myaka emeka kyokka nga mwe mwafuna daziloni mutropical banka nemufuna loni miliyoni 7 miliyoni kinana abantu ana balodikasala nemugenda emengo mu luwalo lwamwe nemutwala miliyoni emu muli bakopi bali bakimu <laughs> kikwabanga basiba embuzi basibira bwerere katonda n'abayamba kikwabanga kyemani wabasubuzi bamukikubo aji katimba mugwanya ayina entalo mu kikubo n'ensonga zekutaka emisango sango egiri mukota giri bina kumi na musanvu nga kikyenyo <laughs> mwami kasiita moses gwebalupantwakeddeagasembaagasembaaamaje eh, gaidde nti oyo yenna anaagaana okuva ku nyanja nalubaale nga basazewo ekiragiro nti gaveeko wakuyoolwa olutalo lujja kubeera mu nyanja ow'enkasi ngabonagana n'owamajazi omuyoola abayizi bagiyigirako mbadde zino engato zewangula pozi ogambe wazijjawo zava eh, gundi abudabi nange ontadde ku mutindo hmm. toba kubaggwe ezo eh, yambale zajibwa mu waikiki wangi waikiki wewo kwakesyamu <laughs> ate nga wakamba wazigulaanti peya za mirundi esatu kati simanyi gyoyambadde <laughs> leero za muwaikiki eza bbeeyi seba ate ezizo wala nnyo <laughs> wala nnyo lwakuba kati ekizibu engato za bbeeyi ate byoyambaliddeko byakuiribaalo ani ali mubasirikira kuiribaalo ebigololere ddala ebyo byamujingidi yayambala esaati zawiribaalo naye obaakola atya kubanga nsobola okwawula ekiteteyi ekyokumukwanako ebyo bino ebirenga egira ku mbala za kuhanga nekya botiiki ate nga botiiki yakampala rod siziri ate zegundi e, e, e, nga kinyuguzi olwesalaama nga ziba biddugala ntete ibya envuvu nga yali ebiddugaza ntuta okgendayo ngaoli akijjayo nasooka akikubako netaka bwe nerifumukaobanga kigozi mike oba vicent mugera katayira alina ebitete bino bigundi biriwo zozibinebyo ebinanuuka bodehagin eh, omugenyi yena gwafunye saizi mwajira ndiyambala tulawo kumutwe gwemabe gweyambalirawo saizi yonna omugenyaj oba alinga nze eh. oba alinga kamanyolo ah. oba alinga stasi yamayanja amuga nti yambalakinanuka ate oli bwakijjamu nga kiddamu nga kifuka kitono waliwo ebyobusweta eh. Eh. toyinza kumanya nti kyalimu munene kati era bwafuna saizi ngaeyani tugambe yani entonotono ngaeyiyo hmm. naawe ate kiba kikutuuka ogumiza amapesa kiba kikutuuka ah. ah, tuliali atya mukulu munaabi muleseeyo mikono gya mukama eh. ate mulekeomuleka wa omukazi waba nesente nga omwami talina kibaaki akozesa nengoyi katiengezo ziri mupeiro zikunye bulungi toziyuza lwasembayo zoza eh. waziyuza gwosigala ekagwokunya gweyanika bwojjayo nengoye kuwayanga enkuba ejja abasajja munonye nyo sente kama gusinza kutuka mwerosa lujogebwa lityo ate kuba kujoga kuyambagana nyanura engoye bweru nkubbakuyita nokwyita anka engoye enkuba ezze nofuluma nozikwatakwata nakolaboba kyusakyusamu anko waya nti muzikozesa bangi nga gwosigaddeeka eh, oli ku mizigo engeri gwe gyotalina nyo byakola mu kibuga sigala ne bebi omuwama gwosigala n'omwana waka wayiga n'oggawozi oganyigira ne ku mukono eh, nowulyo bagawozi n'omuyimbira n'omuyimbira notekako nokukatuni ku tivi buteritabisi <laughs> agamba atya munamasaka tata eh. masaka nekigozi ganaafa ekizibu kya munamasaka engeri gyali nti no yagejja nnyo ekifuba e, mm. kati bwomulekera omwana omwana yalibaka ebbeere lyamunamasaka ngaloza nti lyamaama eh, ngalowooza lyamaama temuli kivaamu eh, kati kyusi oyinza omuleza omwana waka kyusi eh, omwana ayinza okubaka ebbeere lyakiu alowooza lyamaama ati ah, ah, ah, ono taata muno temuli kirimu yasi nyamanjereyo yerimu galiwa gwolesa esaawa mangi ddala naye nga ntumidde ku bantu abatandisa okulowooza krisimasi mwenna etuuse etuuse naye muna ekitonna ennyo omuntu alina famiry ey'abantu abataano yetaga krisimasi omulundi gulowetaaga miliyoni mwenda wangi ee eh, mukadde mwenda ngaolina abantu batano eh, era kakati abasajja abategeera ebintu byobufumbo hmm. kati bwebutyo otandika otekateka sente wiiki ejja oba novemba ngaatandika ngaosindika gyewajja omukyala sente kubuko atisa ekitonenyo miliyoni esi tano ziyambekoeyo munaku enkulu yemusajja ategeera era omusajja ategeera kati embeera gyetulimu otandika okuwa mukyalawo sente akolere shopping eyiye n'abaana kubanga wetuyingira ddesembe ebintu ebisigadde bafaaji ate nga bazituwa 15518abayagala ogula ebintu bisigaddewo genda otukesa ekiteteyeeka nga tekulinabaga nti ah, saizi 16 yagwamu zebasooka okumalamu 1814 kati mulimu 36 kitwalo nakiwa omutunzi36 yerimu kozi ngaogenda ali kukyalani bakikwatemu <laughs> nemama kakati okikwatemu oba otusa okwambala gawuni bakwata mubiki ah, mando wabangawo buti nga abantu batandise okuyita abayimbi nabo bagwamu abayimbi ekintu kyayika kyayika nayebulinga kati kati singa ebirango ebiyita ebivulu bitandi abemasakawu omenyeyo nebyalo ebirimu awo masaka 28kisawekyegoma eh. eh. eh. tuli kimenyedde awo kisawo kya kanso mwewa meeya simanyi biki omwana wammwe rod fred sebata buli ayina embuzi anoonye gye zinaaliira bu nga batandisa naye kati kyabayiikiddekyabayiikidde ah, <laughs> oh, teri Mm, yafunye eddagala lyembalabe ono gweyagala okuwa eddagala lyembalabe ezze baziroga bulozi njogera byange ezze baziroga bulozi teziwona leeta saala ebyemizanyo sigenda kukola byamizanyo ngaate bwonvuluga bwonvuluga mutaka wetagala omuntu aleete kannawo oluvu bakateeka emmazzi bwenawulirange endambu zimanyika onyembalabe kanawolovu mando ngaokateeka mu mazzi naye manya ekito esinga okuonyembalabe kunsi hmm. kyekisula ekisula kiwonya luumu ekisula nembalabe oli ali nembalabe akwate ekisula akisuze mu mazzi ennaku bbiri omale okwata nga amazzi ogasiige mu feesi onaku satu nga tolina muwadde neemu tetugenda kukungukamu maaso nga tolinakuwadde neeki naye omuntu noliraana omuntu bwoti ate weziri wemapekinga bwogolopekinga eyinza okutulukira <laughs> ewanga ndi ani amusamuliza esafu eda okisusiza ogenda ogira me ngeda pya ndi ani ayesiriza ejikutama lyakuma edda ssebo tojja kunvuga bwotyo ntwala sipiidi taata eh, tusooka tuwummulemu tukomewo obukuku gw'obwavu gumenya kizuuliddwa nti jamu mu kampala hmm. asinga kuleetebwa basajja bafumbo lwaki babeera omu nga balikukuta n'abantu tebaddaka eh. singa abasajja buli anyuka addaka naye babeera omwoonadenoolyaddeeri bantu bamukabantu bakirya bantu baserengeta bapakinga watapakinga eh, bantu baganda bakinga bantu baibiki bujamu asinga kuletebwa abasajja bafumbo abatayagala kuddaka nebabeera omu mukibuga nga basatukanyago ova wano ekibiki naye ne bamala bajjawo ekyo eh. apatimenti zammwe zisigala nkalu eh. tewali ajjajanja yenna yenasigalajanja yenna buli muwala gola bafutuka mu apatiment waliwo omusajja mpangisize wangi eyo mukyanje waliyo sigenda kusenguka eh. mbadde ngenda kugenda eh, kyanyi